La gamme Light and Play est euh, principalement venue de nos clients euh, qui nous réclamaient, euh, malgré l'aura que, peut avoir, que peuvent avoir nos produits lumineux, qui nous réclamaient vraiment des produits dynamiques qui correspondent effectivement à, vraiment certains besoins en termes de communication. Le point fort, s'il en est un vraiment de la gamme Light and Play, c'est d'être compatible avec l'entièreté de nos gammes produits euh, que ce soit la gamme euh, VM câble, puisque euh, les écrans Light and Play se suspendent dans des colonnes d'afficheurs lumineux, mais également sur la gamme stand, sur nos totems, sur la gamme kiosque, sur le VMZ. Alors la gamme Light and Play aujourd'hui est constituée de deux dimensions d'afficheurs dynamiques, du 17 pouces en 4 tiers et du 21,5 pouces en 16 neuvième pour répondre euh, à l'ensemble des, besoins en termes de format. il faut savoir que Light and Play chez Vitrine Media, c'est le projet 2016, c'est l'innovation 2016. Elle va être amenée à évoluer euh, avec euh, les prochaines technologies d'affichage qui vont venir en remplaçant du, LCD, de la technologie LCD. Euh, voilà, donc c'est une gamme vraiment sur laquelle il y, a effectivement une belle évolution à venir et des perspectives très très intéressantes pour nos clients.